خیلی خوب میخوام بخورم من خیلی گرسنمه جون الان پس بهت میدم باشه بده پس ببخشید دیگه تموم شده شاجی پس من نمیخوام اتون دوست باشم دیگه میرم خونه بابا شیاب جونیور میدن نگیر بابا بیسکویت دقایم قایم کرده بودم بزن عشق دنیا رو کن دنیا چه شوخی باحالی آره